كل مرة كندير بزاف ديال الحوايج باش نضحك ونسى كاع المشاكل شحال مرة فكرت ندير شي بلية باش ننسى ولكن ما قدرتش ولكن هاد المرة خديت قرار ما غنتراجعش عليه كنشوف راسي بعيد حاسس براسي وحيد ماشي بحال الناس كيفرحوا بكي نهار العيد حياتي ضاعت ما عندي ليها باش نفيدو حياتي كل ما خسرت الدمعه في عيني عاد كتزيد عارف راسي ما عنديش الزهر سدو في عيني البيبان بقى لي باب القبر تمنية دابا نشنق راسي باش نرتاح ونسمع داك اللي كيدعي معايا قبل ما القبر كيتحفر الدنيا معيشاني في كتوب جانا بحال الناس بغيت نضحك نصلي ونتوب ما بغيتش نموت موت حرام يتعرف عند الله غنتي معايا غير الذنوب عايش حياتي عذاب كرهت الدنيا كنقول الموت خير ديني يزار ابيض سميتو كفن قبل ما يغطوني كنقول لما سمحيلي آه كنعيش معاج ومحاي كنقول امي امشي بلا ما تساي نشوف حياتي غادا لاي كنسنى الموت باش تديني كنعيش معاج ومحاي كنقول امي امشي بلا ما تساي نشوف حياتي غادا لاي كنسنى الموت باش تديني كنعيش معاج ومحاي كنقول امي امشي بلا ما تساي نشوف حياتي غادا لاي نستنى نموت باش دينا كنعيش معاجا محال نقول ما يمشي بلا ما تسال نشوف حياتي غادا لاي نستنى نموت باش دينا شي الشيطان بعيد نسيت راسي نسيت جملت في الدنيا تعطيني غشوية من داكشي اللي بغيت صافي عييت ضحكت وما نسيت غير سمح لي يمي نصبر كاع ما قديت لا ديما معذب نهار وليل ديما حزين ودمعة من عيني غير كتسير كتشوف الوير كتشوف الوير كتسنى الموت ملي غتجيني كيفاش كنتخايل كتخايل راسي في القبر كتخايل فوقي الحجر كتخايل عائلتي اللي غير عايشو بلا صبر كتخايل خوتي والاحباب كتخايل الدراري والصحاب كتخايل يامات الصغر كنا كنلعب حدا الباب كتخايل ماشي بلا رجوع كتخايل عشراني بالدموع كتخايل الطم اللي غيجيني كاع ما غيشعلو الشموع كتخايل خويا بوبكر كتخايل خويا مهدي كنت فرحان كون عشت مع مونتي مرضي آه. كنعيش معاهم حين كنقول ما يمشي بلا ما تساي نشوف حياتي غادا لاي كنسنى الموت باش دينين كنعيش معاهم حين كنقول ما يمشي بلا ما تساي نشوف حياتي غادا لاي كنسنى الموت باش دينين كنعيش معاهم حين كنقول ما يمشي بلا ما تساي نشوف حياتي غادا لاي كنتسنى الموت باش دينا كنعيش ما جو محال نقول ما يمشي بلا ما تسال نشوف حياتي غدا لاي كنتسنى الموت باش دينا